salutare, eu sunt Maxim și să facem un nou tutorial și în acest tutorial o să vă arăt cum să vă faceți o ușă din lavă ok Aha, să nu ușa de asta normală așa, prima oară trebuie ă, trebuia să găsiți un munte ori să vă faceți voi o casă eu o să fac așa aici unul de asta așa, ceva gen casă să întrebească așa cum vreți faceți. Ok. Și aici... Aici... Nu, nu, nu, nu. Aici așa. spărceți blocul ăsta de sus și ăsta de jos. Și puneți lava. Bucket. Ok. Și apoi... După asta să vă... Să trebuiască la intrare să faceți așa. Uh, uh, să vedem dacă găsim. Repede, repede. Așa. Aici. O să punem sunul de asta și aici apă. Așa. Și ce punem ușa, ce arată destul de mișto. Și haideți să vedem cum am mers. Stați puțin să mai fac detalii aici pe casa. Ceva genul ăsta este muntele, casa care ați făcut-o voi. Ok, hai să vedem game mode. Uh, 0, așa. Și haide să intrăm în ușa noastră. Bam, cum vedeți, am mers. Am mers ușa, am mers tăreala, vă și cum să faceți ușa, ca să încercăm din nou. Trebuie să, fie, să vă fiți foarte, foarte, foarte rapizi, pentru că să nu muriți în altul. Ok. O să vreau să țineți și pe space. Acum ne regenerăm iar și... Așa. Vă duceți rel cu trălâi, space, țineți să pasați și vă duceți repede în apă. Da. Și sper că v-am... Uh, și cam atât cu acest tutorial. Sper că v-am ajutat și, și noi să ne vedem data viitoare. Pa!